абанын бөлүгүндө суу буулары бар экенин билебиз абанын нымдуулугу деп жердин атмосферасындагы суу бууларынын өлчөмүн мүнөздөөчү чоңдукту айтабыз абанын бир метр куб көлөмүндөгү суу бууларынын саны менен өлчөнүүчү чоңдук абанын абсолюттук нымдуулугу ал эми анын басымы порциалдык басым деп аталат абанын абсолюттук нымдуулугун билүү менен аба кургак же нымдуу экенин айтуу эрте абанын нымдуулугун салыштыруу үчүн салыштырма нымдуулук киргизилген берилген температурада абада кармалган буунун басымынын каныккан буунун басымына болгон катышы абанын салыштырма нымдуулугу деп аталат салыштырма нымдуулукту пайызда аныктайт